Tú sabes, es mamá Dile. Contigo quiero estar hasta el fin del mundo. De ti no me pueden separar. Porque te amo, porque te quiero. Contigo voy a donde tú quieras. ¿Qué te parece si esta noche vamos a la disco? Contigo quiero estar. esta noche Vamos a la disco y bailamos hasta el amanecer oh, Tú y yo pasándola bien, solo tú eres la alegría de mi corazón Porque cuando estoy contigo me siento feliz Cada noche miramos las estrellas Y yo no te besito en tus labios Me siento completamente de ti enamorado la dueña de mi corazón Y mira, hoy contigo soy feliz Tú eres mi compañía en este mundo No sería feliz sin ti Contigo me siento bien en todo lugar Bailo contigo, río contigo Voy al cine contigo Eres mi luz en mi oscuridad Oh, contigo quiero estar Hasta el fin del mundo De ti no me puedes Contigo quiero estar hasta el fin del mundo De ti no me pueden separar Porque te amo, porque te quiero Contigo voy a donde tú quieras ¿Qué te parece si esta noche Vamos a la disco? Oh, a pasarla bien, tú y yo bailando De aquí para allá, de allá para acá eh, Bailando, no nos importa eh, Así olvidamos y oh, dolor Que atraviesa nuestro corazón oh. Baby, pégate así, eh. oh, me encanta a mí oh. Tocándote, me haces feliz Y es que tú eres sexy Cada segundo, cada minuto Me enamoro, me enamoro más de Me enamoro, más de ti, oh. baby Sigue bailando lady Sigue bailando ¿Tú sabes quién es? Nicki Minaj Para el mundo entero, ya tú sabes na na na na eh oh eh oh Nosti, tú sabes, Nosti.